रहीम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज हम देसी ही बना रहे हैं जो कि मैंने <clears throat> दही की मलाई निकाल के रखी थी घर का दही होता है उसकी मलाई हम स्टोर कर लेते हैं आप चाहें तो दूध की मलाई से भी बना सकते हैं दूध की मलाई हो तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दही लगा के रख दें दो घंटे के लिए दही की है तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा दही आ जाता है तो इसलिए इसको इसमें नहीं लगाते कुछ भी डायरेक्ट इसको हम बना रहे हैं और इसको देखें मैंने बाहर निकाल के रख लिया है फ्रीज़र से सर्दियाँ हैं तो हम सादा पानी यूज़ करेंगे और गर्मियाँ होती हैं तो चिल वाटर यूज़ करते हैं इसके अंदर ताकि मक्खन अच्छे से निकल आए देखिए इसमें तकरीबन एक गिलास पानी डाला है मैंने और इसको अब हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि मक्खन इसका सारा ऊपर होके आ जाए ये देखिए अभी फ्रिज में रखा हुआ था इतना ठंडा है ये आराम से जो है इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं क्योंकि मलाई ज़्यादा है तकरीबन मेरे पास वन एंड हाफ के जी मलाई है उसका हम निकालेंगे दो बाउल में अभी हमने एक बाउल का डाला है नेक्स्ट दूसरे बाउल में डालेंगे ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन निकल आया है क्योंकि हम घी निकालेंगे तो इसलिए अच्छे से इसका पानी पसा के इसका निचोड़ लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसका पानी जो है निकल जाए वरना घी में बहुत जलता है और देर में निकलता है इसलिए बहुत अच्छे से इसको निकाल लेंगे देखें कितना ज़बरदस्त सा मक्खन निकला है इसका आप इस मक्खन को सरसों के साग पे आलू पालक पे पालक पनीर पे इस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको आप थोड़ा सा बचा के रख लें अलग अगर आप वैसे खाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा होता है कच्चा मक्खन कहलाता है इसका हम कभी हम इसका बटर भी निकालेंगे बनाएंगे इसका इसको इस तरह करेंगे ताकि इसका मक्खन जो है ना सारा एक साइड पे आ जाए और हम इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे देखिए कितना अच्छे से मक्खन निकल के आ गया है गर्मियों में आप बर्फ़ का पानी यूज़ करें तो उससे सही बनता है गर्म पानी से देखें हमारा डेढ़ किलो मलाई थी तकरीबन डेढ़ पौने दो किलो उसमें इतना मक्खन निकला है मेरा और ये हमने बिल्कुल खुश्क कर लिया है इसका पानी बिल्कुल फंसा लिया है अच्छे से इस तरह करके भी मैंने एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि पानी बिल्कुल फंस जाए अब हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे और हम इसका घी निकाल लेंगे इतना बेहतरीन इसका घी निकलता है बिल्कुल सफ़ेद दानेदार घी निकलता है इसको हम शुरू में हाई फ्लेम रखेंगे थोड़ी सी उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके सर्दियों में मक्खन खाने का अपना मज़ा है क्योंकि इस वक्त सारे साग आए हुए होते हैं स्पेशली सरसों का साग उसके ऊपर तो ये मक्खन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है हम लोग इसको निकाल के इसमें थोड़ा सा मैंने अभी सेव कर लिया है पूरा नहीं डाला इसके अंदर तो वो साग में इस्तेमाल होगा इसको आप चलाते जाए मुस्तकिल वरना फिर ये नीचे से लग जाता है बस ये ध्यान रखें कि घी बिल्कुल भी नीचे से लगे नहीं और जले नहीं वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाता है देखिए अब मैंने इसको थोड़ी सी फ्लेम को जो है थोड़ा स्लो कर दिया है अच्छे से पकने लगा है इस स्टेज पे आप ज़रूर चलाती जाएं क्योंकि इसमें जो इसका जो थोड़ा सा अंदर खोया रह जाता है वो नीचे लगने लगता है उसकी वजह से बाद दफ़ा कलर भी ख़राब हो जाता है घी का हमारे बहुत एहतियात से निकालें संभाल के और बहुत ज़बरदस्त वीडियो को वॉच किया करें प्लीज़ और उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको फ़ौर मिल सके और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका बिल्कुल घी ऊपर नहीं आ जाएगा जो झाग नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा ये ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी इस, इसके अंदर पानी होता है थोड़ा थोड़ा जो रह जाता है और खोया वरना फिर वो घी ख़राब कर देता है आपका थोड़े दिन बाद उसमें फंगस लगने लगती है बहुत अच्छे से इसको पका लें अब मैंने देखे फ्लेम को और थोड़ा स्लो कर दिया है कम से कम हमारा इसमें वन के जी घी निकलेगा इसके अंदर बहुत से लोग डायरेक्ट मलाई को भी पका के निकाल लेते हैं तो उससे यह है कि घी कम निकलता है इस तरह से आप निकालेंगे तो इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है मलाई फिर जलती भी बहुत है दूध की जब मलाई आप लगाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा आप उसके अंदर दही लगा के रखते हैं एक डेढ़ घंटे के लिए देखिए हमारा घी एकदम रेडी है देखें कितना ज़बरदस्त सफ़ेद सा घी ज़रा ठंडा हो जाए फिर हम इसको बॉटल में भरेंगे ये देखें हमारा घी कितना बेहतरीन सा है हमने एक डेढ़ घंटे तक इसको ठंडा किया है मौसम असल में ठंडा है तो इसलिए जल्दी से जमने लगा घी गर्मियाँ होती हैं तो फिर बिल्कुल मेल्ट रहता है मेल्टेड रहता है देखिए कितना ज़बरदस्त है बिल्कुल <clears throat> वाइट मोती वाला घी निकला है मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और मेरे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़